ketika tengok korun ditelai oleh bombing barulah puak-puak dia teringat dan mikir pada waktu tu katanya bukan kesenengan yang hakiki duduk di harta benda pas kita pun lagu tulah juga kesenengan bukan duduk di harta benda tamneng cuci siang tapi duduk di taat kepada Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون <clears throat> وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا, يري لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون Ayat 82 sampai 84 suratul Qasas sebagai hujung kisah yang Allah Taala firman hubungnya dengan Qarun orang-orang yang duk cita-cita nak usupa dengan Qarun sebab tengok berasa heran kedudukan korun yang begitu hebat dengan harta benda tapi akhirnya korun ditelai oleh bombing maka Tuhan firman di sini dan orang-orang yang pada masa dahulu bercita-cita mendapat kekayaan seperti korun, duk tengok perhati korun, lepas tu berasa nak lagu tu katik pada mula uh, apa ni Mula isda sambil berkata dia tulis dalam ni wah wah dalam qiraatnya wai ka anna sesungguhnya Allah memewuhkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dan uh, dari hamba-hambanya dan dialah juga yang menyempitkannya baru sedar sedar di ketika tengok korun ditelai oleh bombing barulah pok-pok dia teringat dan mikir pada waktu tu katanya bukan kesenengi yang hakiki duduk di harta benda Pak ah, kita pun lagu tu lah juga kesenengi bukan duduk di harta benda tamneng cuci siang, tapi duduk di taat kepada Allah walaupun fakir miskin tapi semua orang di atas dunia ni kalau lah boleh hipung di antara kekayaan kenamaan dan taat kepada Allah alhamdulillah molek selalu dah tanda katanya orang tu Allah Taala pilih dia dengan harta benda dia dengan ilmu dia tubuh badan dia yang sehat kehidupan yang nyaman yang segar bahagia Allah ni cukup kalau sekiranya Allah beri macam tu kepada siapa-siapa di atas muka dunia yang menyebabkan dia hidup seni dan dia guna kuasa, masa, cara hidup dia, harta benda dia betul dengan jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidaklah kerana Allah memberikan pertolongan kepada kita, tentulah kita akan dibinasakan dengan tertimbus di dalam tanah seperti korun ni orang-orang hok sedar tu he wi kepada mereka lepas pada korun mati dalam dalam tanah alhamdulillah kita pun lagu tu lah. kalau tak jadi nasib supaya dengan mereka ini pun wujadilah kita ni sedar sokmo buat gapo-gapo sedar beringat dan buat pula we duduk di dalam cockpit jangan lam cockpit jangan nok lu nok tang itulah gapo-gapo orang nasihat kepada kita orang beri peringatan maka kita ambil sejak daripada awal-awal mula-mula lagi belum pada berlaku nasihat ni adalah perkara baik sebab tu kalau kita undur 2 3 ayat belum pada ni dak kumpulan ni saya tak ada kumpulan hok pasal nok kaya nok masyhur supaya dengan orang Sati, tapi ada satu kumpulan kecil yang hak duk wi nasihat kepada puak ni. Kumpulan tak berapa orang ni, royak ingat molek weh puak demo. Hak duk nok supa dengan korun tu. Beringat-beringat. Korun tu gi dah sore. Lagu mana? Dulu dia fakir, dia miskin. Tapi Allah Taala wi kaya kepada dia, wi kaya sehingga dia terlupa kepada Allah. Orang ramai pun pakat win nasihat kepada dia, dia tak dengar. Ha ni, nak katanya, ada sebahagia kumpulan manusia ni, Allah Ta'ala masih lagi saya ni. Tak win mati dulu. Tak win, tak waktu orang bala dulu. Siapa kau kena puak dia. Korun kena dah. Tapi kumpulan puak ni, mari sedar belakang hari selepas daripada korun ditelai oleh bombing. Maka kita, ha ni, bila kita ngaji Quran ngaji hadis Nabi kita kena tunjuk keadaan eh, kita sekarang ni macam mana kita kita pula getulah juga ada nasihat pengajaran peringatan kita kena sedar molek-molek belum pada perkara tu berlaku maka kita kena ingat semua benda ni orang duk terendah dah orang duk wayak dah ni Jangan duduk lambat, jangan duduk buat macam tu. Alhamdulillah. Tapi kalau lah takdir katanya kita ni turut nafsu juga wal'iyazubillah. Dia tak, tak ada ke? Tu dah. Orang-orang yang duduk ngepek dia kata kan, aku duduk ayat dah. Mereka tak dengar dulu. Ha tu dah wah tu. Ni lah yang Allah raya di dalam Quran tak siwi turut jejak langkah orang-orang yang tak baik. Alhamdulillah. Aduhai. Ha, tengok sekali lagi. Wai ka'annahu. Dua kali tu saya sebut. Wai. Lepas tu ka'anna. Dia ada dalam bahasa, dalam tafsir, tak apalah. Saya tak ada kena hurai banyak. Ya rakyat katanya. Wai sa ka'anna so Tapi, mari capur dua tu tu untuk menguatkan lagi bahawa orang yang sesar belakang hari yang Allah Ta'ala masih kasih lagi, dia mari mikir, sedar semula. Oh, kalau dia bahasa Melayu kan? oh sa aduhai sa dia bahasa Melayu ni dia panggil ada apa tata bahasa dia kalau kejuk kejuk lagu mana oh gitu dia ya, tiap-tiap bahasa ni ada belaka Supaya bahasa apa bahasa Cina bawa, bawa kejuk ayah <laughs> ayah tu jalan dah tu bahasa Cina kalau bahasa Melayu kita ada ih kalau lagu mana oh kalau lah. Ha dalam bahasa Quran pun Tuhan ya, wai ka annahu la yuflihul kafirun. Aduhai. Ni tanda katanya sesal belakang hari. Sesungguhnya orang-orang yang kufurkan nikmat Allah itu tidak akan berjaya. Ni dia panggil klik daripada Quran. Siapa-siapa baca Quran dak? Tengok ayat, tengok-tengok-tengok, pak, bermari di belakang su. Oh, sedap ayat ni la yuflihul kafirun orang kafir orang ingka tidak akan berjaya sama sekali tak ada kira ni kufu nikmat ke ataupun kufur ugamu tak jaya dalam hidup dia Pak kita pun kena pratap dalam hidup kita ingat molek orang deraka orang buat perkara-perkara yang tak baik di atas muka dunia tidak akan berjaya walaupun zahirnya nampak berjaya Manusia tengok, oh berjaya dia. Oh dia benar, dia gapo. Tapi hakikat di sisi Allah Ta'ala, orang itu dilaknak oleh Allah dan tidak akan berjaya di akhirat sikit lagi. Cuba kita tengok nota kaki satu tiga tiga tiga. Ayat ini menegaskan bahawa kekayaan dan kemiskinan adalah menurut ketetapan Allah dan hikmat kebijaksanaannya. Memang menjadi perkara sungguh tiap-tiap orang dah kalau boleh pilih semua nak kaya belakang nak comel belakang nak gagah belakang nak masyhur belakang nak nak nak nak nak nak nak benar hak pasal alangkan atas muka dunia ni nak belakang tapi Allah Ta'ala dia takdir tanda siap-siap dah mung miskin siapa mati mung kaya siapa mati mung kena ujian siapa mati ataupun setengah-setengah orang ada seni ada susah ada kaya ada miskin gitulah Setengah-setengah orang kaya kaya kaya kaya brung jadi miskin. Nai pripta. Belana atas muka dunia. Setengah-setengah orang miskin mari lama. Tapi dia pergi cari itu kena dengan lubang dia. Jadi siapa kaya kaya cepat dia kaya. Ha ni kita kecek ni bentuk pasang hok molek tu lah bukan kaya dengan jalan-jalan yang tak baik. Hok haram bukan bukan bukan. Semua tu adalah ujian Allah Taala. Lagu mana? Sebenarnya kemewahan yang diperolehi seseorang itu tidaklah menjadi alamat bahawa ia diredai Allah. Ini kita perlu mikir eh. Bukan Allah Taala saya cinta kepada orang kaya saja, tapi tabiat manusia dan dia orang kaya kan terhormat. Ha tu. Sebab dia kaya, dia kecek gapo kita dengar. Sebab dia kaya. Tapi orang miskin kecek, orang jebeh. Tengok pak, eh, meng sara mana? Walaupun kena sara mana dia kecek pun kadang-kadang dengan sebab tamneng dia tak ada. Dia pun fakir miskin. Orang tak ada kira dengan dia. Ha ni. Gambarlah katanya tabiat manusia macam tu. Lagi. Demikian juga kemiskinan yang menimpa seseorang tidak menjadi alamat bahawa ia dimurkai Allah lagi dia ada tanda biter yakni yang beramal dan berusaha dengan ikhlas ini ini hal-hal lain dah ala ha, itu eh, nota kaki hal lain dah mari pula ayat yang ke-83 Allah Ta'ala pun firman ni sebagai ekor nak ujadi botrian kepada kita semua daripada kisah korun tilkad darul akhirah Allah nak negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya. Cuba kita gambar eh. jadi pramuan semua ayat-ayat hubungi dengan syurga, akhirat, bakit, beripung, terima amalan, buku-buku, semua cuba kita gambar. Wu duduk Wu jadi stopuk di depan kita. Tuhan pun raya. Ingat hei manusia. Negeri akhirat itu kami untukkan dia bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di bumi. Lagu mana? Eh? Kami jadikan akhirat adalah bagi orang yang tidak kehendak nak angin atas muka bumi. Tak si angkuh, tak se takabur, Bermaknanya di akhirat sikit lagi Allah Ta'ala tak terima orang takabur atas muka dunia. Lepas tu soal lagi. Wala apa ni? Wala fasada. Orang yang tak si buat kerusok ke atas muka bumi. Maknanya tangi dia bersih. Dia tak pergi buat benar-benar jadi orang rusak penuh. Susah dengan sebab dia. Pak kita kena ingat semua ni. Jangan angin orang. Jangan takabur sama sekali. Jangan wiada walaupun sikit pun sifat takabur dalam hati kita. plekeh. pelekeh kat orang pun jangan. Orang ada pelekeh kat orang, hina kat orang, pandai renuh kat orang, ataupun tunjuk katanya diri dia lebih. Gotu goni, gotu goni, aku belaka, aku belaka. Ingat, orang ni tak boleh masuk syurga. Sebab Nabi ada rakyat la yadkhulul jannah tidak akan masuk syurga man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr orang yang ada di dalam hati dia sifat takabur walaupun besar biji sawi tak boleh masuk syurga nabi royak di dalam hadis lain lagi bihasbin mirin bihasbin mirin minasyarri an yahtira akhahul muslim boleh dikira jahat dan dosa seseorang tu apabila dia pandai hina kepada saudara dia seagama tengok orang dia jadah mainnya ataupun dia hino di dalam hati dia ingat molek oh, jenis-jenis pesending kita kena kacat we habis jangan we ada walaupun sikit berdeki ke orang hino ke orang pandai lekeh ke orang jangan hati kita kena we bersih kena we cuci Alhamdulillah Tuhan rakyat katanya wal aqibatu lil muttaqin. Belum pada nak nak, nak terjemuh ayat ni tak? Dia ada bitel dalam pimpinan Ar-Rahman. Sebenarnya boleh jadi saya faham katanya dia nak buat nota kaki alik bawah. My Tapi dengan sebab my tu hak tatpai dia ada dah. Maka dia boh bitelnya sek buh situ. Yakni yang beram, yang beramal dan berusaha dengan ikhlas kerana Allah semata-mata. Ni kita kena ingat tak? amalan kita, usaha kita tak usah niat katanya kita nak tunjuk kat orang. Tak usah niat kita nak pergi bagi, nak pergi royak. Kita lagu tu, kita lagu ni. Masya-Allah tak usah royak. Sebab tu setengah-setengah orang dah. Bila dia kecek, kita dengar tu kita gambar katanya hujung dia kecek tu dia nak ke gapo. Walaupun dia tabik mula-mula, ah tak ada tak ada nak royak hak kita sangat ni. Tapi ya royak juga berok berok berok kita dengar jalalah tu. Jalalah. Ya dia ya nak royak. Dia baik. Dia go tu, dia go ni, dia go tu, dia go ni. Nak royak, nak tu nak tunjuk ekor dia. Ha tu tu gamalah katanya. Orang-orang jenis pasang ini wallahu alamlah kita tak tak tak berani nak hukum katanya ikhlas tak ikhlas. Tapi semua ikhlas ni dah. Ya pasang hak hak kena tunjuk. Bukan kena tunjuk. Hak pasang di zahir pun ada tapi semolek-moleknya gua jadi sembunyi. Tak sedek royak, tak sedek bagi sangat kau orang. Tu benda-benda ikhlas dak. Kalau mereka mendapat kelebihan dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya, mereka tidak berlaku sombong, takabur atau menindas orang lain. Mai khomheng orang-orang lain. Sebab tu siapa ada kuasa, ada tamneng, Yuk dia tinggi Jangan guna kuasa Gekut jandai tak molek Jandai tak kena Jangan Ni Beringat-beringat lah Dalam hidup kita Nak Siapa kalau kita mati Tuk yuk tuk semai Manusia Kena jadi molek belakang Wal'aqibatulil muttaqin Dan kesudahnya yang baik Adalah bagi Orang-orang yang bertakwa Kita selalu dah dengar Dalam khutbah Tok Khatib baca baca baca wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ha tu jalan dah ni. Wal aqibatu lil muttaqin maknanya hujung jatuh. Ban plai sutai. Kemenengenya bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab itulah Tuhan raya. Minta maaf dah kalau dia panjang sikit hari ni pun saya nak pergi habis ayat ni. Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha sesiapa yang datang membawa amal kebaik ke pada hari kiamat Allah kita kena bawa kebaikan dah bawa amal kita usaha kita eh kita hak kita dok buat buat buat letih penat lelah tak rok semua hak kita buat tu yang mipun dalam hidup kita ada kesel adanya bekah-bekah hak kita buat tu pahala kalau dia buat hak tak molek maka dosa tapi Allah Ta'ala totok ayat ni, Man ja'abil hasanah. Man ja'abil hasanah, iaitunya, orang yang bawa aman soleh, bawa kebaikan yang dia telah usaha di atas muka bumi. Falahu khairun minha. Maka baginya balasnya yang lebih baik daripadanya. Saya duk cari dalam Quran ni, adanya tiga ayat. Man ja'abil hasanah. Yang pertama sekali dalam suratul An'am ayat 190. 190. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang bawa kebaik ke, pergi ke akhirat, maka orang ni sekurang-kurangnya masa duduk atas dunia dulu, dia buat satu kebaik ke, dia akan boleh sepuluh kali ganda. Tapi waman jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Tapi siapa yang buat jahat, buat dosa, maka tidak dibalah kecuali dosa sekadar tu dia buat kecil maka kecil dia buat besar maka besarlah dosa eh, itu balas dia wahum la yuzlamun sedangkan mereka tidak dizalim ni dalam suratul an'am mari dalam suratul namli yang sudah pun kita belajar belum pada ni man jaa bil hasanati falahu khairum minha sama dengan ayat ni siapa-siapa yang bawa kebaik ke satu kebaik ke, maka orang itu akan bolehnya lebih baik daripada tu lagi tak ada royak katanya 10 kali ganda ke berapa kali ganda tapi royak di dalam hadis ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin kathirah siapa 700 kali ganda siapa kau bergano-gano yang tidak ada limit tidak ada khabit jamkat duduk di ikhlas tiap-tiap orang wahum min faza'i yawma idhin aminun mereka itu akan selamat aman pada hari yang semua orang pakat getah hati tapi orang yang bawa kebaikan dia akan seni pada hari akhirat apa tu yang ketiga ayat ni ayat yang ada di dalam suratul qasas iaitu ayat 84 fala yujzal ladina amilus sayyi wa man jaa bis sayyiati fala yujzal ladina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun ya dan sesiapa yang datang membawa amal kejahatan wallahiazubillah nah jangan kita bawa jangan kita piku dosa sampai ke akhirat kikihlah pergi habis tobatlah tiap-tiap hari istighfar banyak menangis nah kita walaupun Allah Alam saya tak tahu juga katanya boleh jadi ada orang ni duk teriak hari-hari hari tu air mata Alhamdulillah tanda katanya dia ni orang yang terpilih Allah Ta'ala pilih dia nah, dia istighfar, dia bersujud, dia semaya, dia gapa tu be, air mata tanda katanya hati bersih tapi ingat walaupun kita tak menangis tiap-tiap hari tapi tobat kita kena anak hari istighfar kita tiap-tiap hari kebaikan yang kita buat tiap-tiap hari dosa yang kita biasa buat belum pada ni kena kikih perhabis sama-sama manusia kena minta maaf dan kena bui maaf Itulah yang Allah Ta'ala kata Mereka, maka mereka yang melakukan kejahatan Tidak dibalas Melainkan dengan apa yang mereka kerjakan Tapi kita tak say benda masa ni Noknya kebaik ke InsyaAllah kita akan boleh duduk di dalam syurga Tak ada dosa walaupun sikit Nah, Bila kita jijok pintu syurga Hari itulah Hari kita perakat kepada diri kita katanya Inilah hari berhak yang sebenar dan hari yang kita akan kekal buat selama-lama duduk di dalam syurga mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat selama-lama. Habislah. Lepas pada ni masuk kisah lain hal lain pula di dalam suratul qasas. Lepas tu kita pun duduk di hujung akhir ada lagi 1 2 3 4 ayat sebagai akhir di dalam suratul qasas. Insya-Allah belum pada mananya yang esok lusa dah habislah usaha nak nak berhabis belum pada kita nak beraya masuk lepas hari raya ni masuk di dalam suratul ankabut wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh